नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube channel growth education point में स्वागत है साथियों इस वीडियो में हम आपको संस्कृत संस्कृत 209 सब्जेक्ट का क्वेश्चंस जो टी टीएमए के होते हैं वो दिखलाने जा रहा हूँ तो जिन भी विद्यार्थियों को अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला है वो यहाँ से देखकर अपना असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं संस्कृत जिसका सब्जेक्टिव कोड है 209 यह 2022 हज़ार के लिए क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और टोटल क्वेश्चन छः है और यहाँ पे लास्ट में आप देखिए यहाँ पे सेशन भी लिखा हुआ है 2022 हज़ार ये तो ये 2022 हज़ार के लिए क्वेश्चन है तो ये छः क्वेश्चंस है और छः क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं तो इसके राइट साइड में पार्ट दिया हुआ है कि देखने के लिए कह रहा है इस पार्ट में आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं इस तरीके से आप अपना छः के छः क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अगर आप संस्कृत के असाइनमेंट के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट का सॉल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध कराएं और हम कराते भी हैं तो सब्जेक्ट्स संस्कृत जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें अब इस टाइम का टीचर का मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है गिने चुने टीचर रह गए हैं तो इसीलिए संस्कृत करने में थोड़ी कठिनाई होती है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो हम अवश्य ही इसको सॉल्व करवाएंगे और हम आपको प्रोवाइड करेंगे और तो इसीलिए जिन विद्यार्थियों को इसका सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट करें या हमें आप व्हाट्सअप करें और इसके अलावा भी अगर किसी सब्जेक्ट का अगर चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है वो कॉल कर सकता है व्हाट्सअप कर सकता है हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट अवेलेबल है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जिन विद्यार्थियों का गुजराती मीडियम बंगाली मीडियम या ओडिया मीडियम है अगर वो इंग्लिश मीडियम में जमा करना चाहे तो वो कर सकता है और उसके लिए सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए वो हमें कांटेक्ट कर सकता है हम इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक फ़ोन नंबर डाल देंगे ताकि जो भी विद्यार्थी कांटेक्ट करना चाहे वो इजिली से हमारा कांटेक्ट नंबर प्राप्त कर सकता है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें एंड हमें सपोर्ट करें और अगर कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में